Esta es la última y nos vamos, carnal. Para mí fue un pinche gusto haber estado aquí en el distro por primera vez. Esto se llama Jubi Ginebra. Fue el último track que subí, es el sencillo de mi nuevo disco. Espero les agrade, cabrones. Un placer, la neta, güey. Es el último, así que quiero verlos bien prendidos, cabrón. Wow. pinches beats me culan, cabrón. Overthrow the throat the world, overthrow the throat the world. What? las vías del barrio tiran chispas hacia tu vacío, bitch. Me compro una Big Mac, seguir rolando en el barrio, you know. Dame dos baggies para tirarte todas las estrellas, soy un ninja, mami. Shaolin Gutang está en el creep, más flow y menos gym, puta, no me sorprendes a mí. Yo con mis rapsos me fleto idiota, mis paredes dan mensaje, las convertí en bloc de notas. Sonidos sucios, low flavor, colgaré tu cabeza de la cinta de mis Air Max. No more tricks morena, solo quiero kush y llevo de tour, solo cambiando mis tisbus Pulis y mi cap llenan Juice. Tengo mis balazos, se perdieron porros En Mazatlán es mi fiesta por los codos En Cancún borrachos locos y las que falten un respect Flow Jiu vine a morder de su pastel Yo con los mismos negros en la banqueta Tengo mis kicks puestos, se llama fucking play A fela, dejo toneladas en el escenario sin cambiar nada por mis Warriors. Vivo la vida siendo mi propio dueño, haciendo lo que quise siempre sin venderme por pesos y no me canso. Sigo soñando con un clásico y lucharé por mi hijo, así me muera por dárselo. Mano arriba, que? Lince. Ayer por la noche estaba forjando en Tampico Hoy por la mañana bien gris acá en el distrito Chaca el viernes está listo, pendes el porro, lo prendo Let's do it my homie, smoke em with weed and turntables Tres días ebrio, caguama regada Los nervios se fueron, ahora muero en cada tocada Sé que mi padre estaría orgulloso de mi nombre Por eso no pienso bajarme del barco que puse a flote Que estoy como, no importa si nadie está Si no me ayudas no me estorbes, eso está mal de pedos de money Honey, así es el rap, si me siento solo me forjo ya, ah, no representan una mierda. Me siento Snoop con mi jugo y ginebra. No voy a club, muñeca, todo el año ando entre hierba y mi crew está pasándose de verga de veras que no lograba nada, faggot Si me costó un chingo y quiero tocar lo inalcanzable. Busqué tu flow y encontré mierda en tus jales. Y ahora este negro le toma foto hasta tu morra, chale. Dale, soy un pie grande en mi estado. Empecé ahogándome, veme, ahora estoy surfeando. One love por los heads, you know. La vida me huele a café y me la fumaré, Simón. A huevo.